Bonjour suis malade. Oh Yeah, yeah, yeah. Comment tu t'appelles Je m'appelle Léo. Tu viens-tu de Liège Tu veux jouer le ballon avec moi Oui, merci. Tu comprends le français Je ne suis pas sûre, non, je comprends pas. Allez, on joue. Oui, je suis content.